Oi, amiguinhos, tudo bem? Eu descobri um segredo muito grande. Vou contar pra vocês agora. Eu descobri que todos nós seres humanos somos reis, rainhas, príncipes e princesas de dois reinos mágicos. É, é o reino das letras e o reino dos números. E eles vivem um do lado do outro. E eles são muito mágicos porque são infinitos. E eles dão valor, eles dão sentido a tudo que nós seres humanos conhecemos. Nós seres humanos, no começo de tudo, quando, esse rei, quando começamos a governar esse reino, nós criamos um exército. E eu vou falar do exército do reino das letras. Nós criamos um exército com 26 soldados. É, eles são importantíssimos. Temos... E esse exército é chamado de abecedário. Vamos conhecer eles? A B C D e, F, G, H, I, J, O, P, Q, R, S, T, U, V, de Vivi, W, X, Y e Z. Esse é o nosso exército que forma todas as palavras que nós quisermos. Esse exército é composto por duas famílias, a família da vogal e a família da consoante. Só que eles vivem em pé de guerra, ou melhor, viviam. Mas se você quer descobrir mais sobre essas famílias, assista o próximo vídeo. E aqui no Letrinha Aí você pode assistir outros vídeos do canal. Não se esquece que no primeiro link da descrição vai ter uma atividade para você memorizar esses, o nome desses soldados. E também vou deixar um jogo pra você jogar, porque é muito divertido e fala sobre esses soldados, tá bom? Grande beijo e até a próxima!